Bueno, gaur, bai donostian eta bai gaztetzen daitu ditugu mobilizazio hauekin, bi aldarri nagusi izabaldu nahi ditugu, batetik Euskal Presio Euskal Herriratzea bere alakoa behar duela izan, eta bestetik graduen progresioan aurrera pausoak emateko garaia ere badela. Inean, Euskal Presoi ezartzen zehizkien espeziozko salu espenezko espetxe politikarikin amaitzeko beharra ikusten dugu, hauek baitira aurruntze politika, gradu progresioen blokeoa, preso gaixoek eta adinduek espetxea mantentzea aldidetzen duen salbestenezko politika. E, pausoak emateko beharra ikusten dugu eta guk jarraituko dugu bai gaur eta bai urtarriaren zortzean Bilboen deituko dugu manifestazio jendetxoan. posible Juan dena hitzut bide Ez aldun posible Denak izaterik errikide Bide, zapalduen bide